Big Mac, patty whack. Oh, and my kitty cat, give a dog a bone. How many licks does it take till I get to the center and let a real nigga take you home? I gon' make this show. Soon as you hear this, oh, I'm T-M-A-N-T. Cuando me cago en tu puerto. there's one thing The top of your booty jiggling out your jeans, baby. Pull your pants up. I like it when I see you do it better than I've ever seen it done before. A lot of women drop it to the ground, but how low can you go? Put the needle on the record and I'll make her get lower than a Lamborghini. And if she really get low, then I'ma shoot a video and put it all on TV. Cause I like that French vanilla, French vanilla, and the caramel. a superstar. gastado dinero en un... Tío, me encanta que... Eh, bro, eh, yo tengo la pinga grande. Usted tiene la pinga grande. Dos contra uno, lo haremos, mira, haciendo ruido. 12 balas, me da como te balas, ¿no? Para pegarme el modo. 12 balas, que te matado? ¿eh? Lo veis, ¿no? Cheese. <laughs> no jueguen al la gente cuchillo, gente, cuchillo, cuchillo. Hola, bro. no lo había pillado. Campeón, vamos. Lo repito todas las veces que haga falta. Me huele la boca a otaku, tío. <laughs> Yo también lo tengo la máxima dificultad. Con una ghost, tío. De loco, ¿eh? Una ghost. Te la comiste. ¿El otro también se lo comerá? Te lo comiste. Take care, Fate. Oh, mierda, tío. ¿Qué hay eso? No entiendo eso. Bueno. Perra, tío. Un barretazo ya estaría. Vale. No, tío, qué putada. Nice. Bomba de humo. Vale, vale, vale, vale. vale. ¿A quién tiro? A ah, Confaita y Kim Ah, para que tú ahí, guys. Eh, gracias. <laughs> Increíble. Eh la verdad no mentira, me encanta. <laughs> la verdad. si me he reído, ¿eh? es gracioso, yo no sabía que era un ronquido. Literal, ah, ¿eh? Te lo juro. Se la marcará. Nice. <laughs> Muy buena. Y... Eh, a ver.